食いアイドル、もいもいキュンキュン、もいやずこと思いなつきでいただきます。 Porra. Oh. o ちそうさまでした